了。 senior kita langsung dari air Wow, wow. dapat tongkat dapat tongkat tahu oh. dapat tongkat Nah, menjalak dapat tongkat. oh. Tongkat ajaib. sangat ajaib hasil aja itu ha. nyaman banget rekam cing